de ser, bueno, era la data escollida per la vaga general feminista, però per manca de suport sindical i legal va acabar, bueno, ha acabat esdevenint una jornada de lluita. Ens ho prenem com un entrenament de nosaltres mateixes i sobretot d'entrenar el món a que les dones també farem una vaga general i serà la primavera. Una vaga productiva, deixar d'anar a treballar, però no només això, sinó una vaga on totes totes aquestes feines no, no reconegudes, tota aquesta feina de cures reproductives, eh, etc., també deixessin de fer-se. Primera jornada de lluita a totes! Ocupem simbòlicament aquesta sala, poder Segurament una de les raons, de les raons més arrelades del patriarcat és la segregació sexual de la feina, tant a dins de casa com a fora de casa. Fins que els homes no renunciïn als seus privilegis, la dona no s'alliberarà. Estic convençuda d'això. Soy mujer transexual, soy trabajadora sexual y soy lesbiana. Entonces eh, me veo afectada por una triple discriminación y además soy inmigrante. Entonces es una cuádruple discriminación, vamos que lo tengo todo. Y eh, creo que es importante que ya que nosotras, como dice el lema, movemos al mundo, creo que nosotras tenemos el poder de, pararlo, de detenerlo y, de hacer que cambien las cosas. Es necesaria una vaga de totas, sobre todo, en, em, en mi opinión, para visibilizar y reconocer, porque vivimos unas sociedades muy productivistas y capitalistas en las que en las que no se está dando importancia a lo que realmente tiene, que es que, es que, todos tengamos los mínimos, que, que, nos cuidemos los unos a los otros, que hay una serie de trabajos que realizan sobre todo las mujeres que están invisibilizados, no reconocidos y que sin los cuales no podríamos sobrevivir. Vaga productiva sí, pero también vaga de curas, de consumo, de transporte, yo me identifico como, como transgénero masculino y siento mi cuerpo interpelado por las mismas discriminaciones que sufren las mujeres a nivel social, laboral y de derechos y de decisión del propio cuerpo. Entendemos que la huelga es una buena herramienta de lucha porque ha sido el mecanismo desde el cual eh, el conjunto de la clase trabajadora hemos conquistado nuestros derechos. Y en el caso de las mujeres, entiendo que eh, hemos padecido muchas huelgas completamente masculinizadas y que el papel que desempeñamos las mujeres, no solamente eh, durante todo el año, sino en momentos de huelga, también es, es, desde una perspectiva machista. ¿Qué pasa si mi vuelta todo eso que es el que sustenta al trabajo productivo, que es el que sustenta el capital, para. Me parece importante una vaga de cuidados eh, me gustaba mucho el lema de tú a quien cuidas, pero a nosotras quién nos cuida. Y por mala pata a menudo nadie nos cuida, sino más bien nos exige más que a las demás. sí, pues eh, hoy pues he visto un montón de gente, un montón de, mujeres, pero he visto muchas mujeres que ya conozco, que gente pues joven, de ciertos movimientos, organizaciones que conozco, y me ha faltado más gente de otras generaciones, de otros colores, de otras pues de, de, otro, de, de, otras organizaciones, de otros colectivos que pensava que iban a estar. Crec que a cap a una de totes realment hi hem d'estar presentades les dones que avui s'han quedat a casa, que avui han seguit anar a comprar, avui han anat a treballar sense saber, sense ser conscients de la importància que tenen dintre de la societat. Supongo que en estos días Eh, yo qué sé, intentaremos buscar ¿no? la manera, estrategias, herramientas y algo para que esta persona pueda estar aquí. Ya está.